নমস্কাৰ যিহেতু বৰ্তমান আমাৰ দেশত ক'ভিড নাইণ্টিন বা কৰোণা ভাইৰাছে প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোক বৰ্তমান এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে আমি আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সুৰক্ষা আৰু সজাগতাৰ বাবে উক্ত ভিডিঅ'টো ডব্লিউ এইচ অ' বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই জনসাধাৰণৰ বাবে আগবঢ়োৱা নীতি নিয়মসমূহৰ এক সংক্ষিপ্ত ৰূপ হিচাপে আগবঢ়াইছোঁ উক্ত ভিডিঅ'টো কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক আইনী সম্পৰ্কীয় পৰামৰ্শ বা চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় পৰামৰ্শ নহয় ই কেৱল জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা অনাৰ এক প্ৰয়াসহে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ বা বাচি থাকিবলৈ হ'লে আমি আমাৰ সঘনাই হাত ধোৱা অভ্যাস গঢ়ি তোলা উচিত আমি অতি সঘনাই হাত ধুই থাকিব লাগে আৰু হাত ধুওঁতে চাবোন এলকহলযুক্ত হেণ্ড চেনিটাইজাৰ বা লিকুইড চুপৰ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত হাত সাঁতোৰোতে আমি অতি কম বিছ ছেকেণ্ড সময় অতি ভালদৰে হাত ধুব লাগে যিমান সম্ভৱ হয় ঘৰত থকাৰ চেষ্টা কৰক কোনো অদৰকাৰী কামত আপুনি ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই নাযাব আৰু অতি প্ৰয়োজনত ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ হ'লেও আপুনি অন্য ব্যক্তিৰ মাজত অতি কমেও এক মিটাৰ বা তিনি ফুটৰ ব্যৱধান বজাই ৰাখক যদিও কৰোণা ভাইৰাছ ক'ভিড নাইণ্টিন বায়ুৰ দ্বাৰা বিয়পিব নোৱাৰে যদিও তথাপিও এই ৰোগ কোনো এজন সংক্ৰমিত হৈ থকা ৰোগীৰ সংস্পৰ্শত অহাৰ লগে লগে বিয়পি যাব পাৰে এজন সংক্ৰমিত ৰোগীয়ে যেতিয়া কাহ বা সাঁচি মাৰে তেতিয়া তেনে কাহ বা সাঁচিৰ দ্বাৰা বতাহত ওলোৱা কণিকাসমূহ আপুনি যদিহে অতি ওচৰত থাকে আৰু সেই কণিকাসমূহ যদি আপুনি উশাহৰ দ্বাৰা নিজৰ উশাহ লয় উশাহৰ দ্বাৰা আপোনাৰ গালৈ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি অন্য এজন ব্যক্তিৰ মাজত অতি কমেও এক মিটাৰ বা তিনি ফুটৰ ব্যৱধান বজাই ৰখা উচিত যিহেতু হাতখনৰ সৈতে বহু বস্তুৰ সংস্পৰ্শ হয় গতিকে হাতখনত বহুতো ভাইৰাছ থাকিব পাৰে গতিকে কোনো কাৰণতে হাত ধুধকৈ আমি আমাৰ চকু নাক বা মুখখন স্পৰ্শ কৰিব নালাগে আমাৰ হাতত থকা ভাইৰাছসমূহ চকু মুখ আৰু নাকত স্পৰ্শ কৰাৰ ফলত এই ৰোগ হাতত থকা ভাইৰাছসমূহ আমাৰ দেহলৈ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে গতিকে আমি কোনো কাৰণতে যিমান দূৰ সম্ভৱ চকু নাক আৰু মুখ স্পৰ্শ কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত যদিহে আপুনি সাঁচিয়াবলগীয়া হয় তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ নাকটো হাতৰ বাহুৰ তলত একেদৰে লৈ গৈ সাঁচিয়াব লাগে ইয়াৰ উপৰিও আপুনি সাঁচিব বা কঢ়াৰ সময়ত এখন ৰুমাল বা টিচু পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে আপুনি টিচু পেপাৰ বা ৰুমালখন পেলাই দিব লাগে যদিহে আপোনাৰ জ্বৰ উশাহ লোৱাত অসুবিধা আৰু শুকান কাহ হয় তেনেহ'লে আপুনি অতি শীঘ্ৰে ওচৰৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত কোভিড নাইণ্টিন বা কৰোণা ভাইৰাছ সম্পৰ্কে আপুনি আপোনাৰ স্থানীয় প্ৰশাসনে আগবঢ়োৱা সকলো ধৰণৰ নিয়ম নীতি আৰু নিৰ্দেশনা পালন কৰা উচিত